हम दोस्तों मैं लतीफ़ सलमान आज हम एक और व्हाट्सअप का बेहतरीन ऑप्शन देखते हैं वो ऑप्शन क्या है उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी पोस्ट करते हैं आप जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये पोस्ट किया है वालेकुम अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये मैसेज कौन कौन देखे हैं तो आप जो है सो इसको लॉन्ग प्रेस करें करने के बाद ये ऊपर जो ऑप्शन आई का दिखाई दे रहा इंफॉर्मेशन उस पर क्लिक करें उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये, ये सब लोग आपके जो है सो असलम को देख चुके हैं ठीक है ना दोस्तों ये तमाम लोग जो है सो तो आपके ऑप्शन को देख चुके हैं और ये डिलीवरी टू कितने लोगों को यहाँ पे कितने रिमेनिंग और है ये यहाँ पे लिखा हुआ ये जो है डिलीवरी तो फेसल लोग हैं और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कितने लोगों को डिलीवरी हुआ है ये ठीक है ना दोस्तों इस तरह से आप जो है तो अपने मिसाल का ये दूसरा देख लीजिए इसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने पर यहाँ पे ऊपर देखिए दोस्तों यहाँ पे तो मैं प्रेस नहीं मैं नहीं करा हुआ आप जो करें वो यहाँ पे आई बोल के आता निशानी वहीं पे क्लिक करने के बाद आपको जो है सो कौन कौन देखे यहाँ पे आपको जो है सो तो कौन कौन देखे वो आपका मैसेज उसका पता चल जाता है ठीक है ना दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इन अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़